Betex tayo guys. With Onyx Windows. Only in the champion. We call you a grabe, excuse me. Guys, kapag Brody may naman, ganito lang gagawin niyo. Ganito lang gagawin niyo, men. Sasabitin niyo lang kung yung sasabayan niya, Brody, kasi masakit niya, Brody. Pag nag-first kill yan, pag nag-first kill. Pag umatake siya, tsaka natin siya atakin. Para hindi ako makatake. Ganun dapat, ganun technique sa Brody. Mga tol. Yung flicker. Tapos pala nakarakit lang ako. Nakarakit lang yung mga dibdib. Pag dikit-dikit. Parang siya bilis na makalila. Para kita niya lang ng brody mo. So, kaya nakita niyo, no? So, talaga ganyan dyan, no? Makita niyo rin to. Bakal dyan. Pag-check bush. Dito, magwala dyan. Saan? Fixin. Wala siya. Or nandito. Wala ka rin. Gusto niyo, uwi siya. Nandito yung kasama niya yung tank. Dito lang kayo lagi pa pesta para di kayo ma... Para kita niyo lahat ang dagaan. Dito, may maganda pwesto. Para hindi kayo magagod guys. Pag ito naman, kailangan makuha nyo na kasi ito yung pinakamahalaga. Itong crab. Pinakamadaling makukuha nyo ito pag naka, ano kayo, sniper. Pero pag naka-rocket, tututik kasi may chance na makukuha pa rin nila. pag tututok kayo ng sniper, dapat lagi na sa left side. Pag tamaan nyo sa left side, kanan lang sa side step yan. Doon lumaki. Ult is not ready. Should have made a Pag, pag, pag, pag, 3 minutes, kailangan magtuloy sa kayo. is not ready. Pag uh, nakita nyo nandito na yung prank or nawawala yung mga bababa lagi din sa takyo. Kumain ka. Yan, maganda pa yung ni Look at this dude! What is that? Kaya ka mo. Hindi narakan. Asan? Merry Christmas! Ito, ano, yung trip, triple ala, ulti. Pagka-ulti ng rocket. Tapos may brody niya sa bush. Sabi ko na Double kill! Ready, go. İlk This Brody geçsiniz bu saatte. Ult is not ready. Ult is not ready. Launch attack! different weapons, twelve pag ganito kailangan pa rin lang. Shotgun. Panik ka! Panik lang! Atap ka! Pero okay lang. Bumawi naman tayo. Andito ata yung prank ko sa bush. Pwede akong puti. Okay, prank. Kitang-kita kasi sa galaw ng Brody guys. Pagka ganon, pag send pa nagpakita yung marksman. Patik yung may kasama. I don't deny it. Ano tayo? So Grabe talaga si Santi. Gising mo si ate. Alam mo yung Gutom na ako. is not ready. Wala naman siguro yung baka kanina. Wala kasama. Launch attack! Naprahan ko pala dun. silver. Lapit! Pagkabura ako. Hindi nakakaalis ba? Bako ngayon sila pinakakasama kumakapit yung hook niya. Tara, tol. Launch Patay si Butski. Butski di... Let's be friends. What is that? Surrender sekali. Let's enjoy the game. Let's the Hindi, para makakain na. Oh, Bukas natin sa Bigoy, papatulong sobrang aga. 6 a.m. Okay. Bakit Gamot niya, naka-flavor na. Ha? Gisingin mo. Yan. So. Pagka late game guys, walang pantulak ng wave yung kalaban nyo, kayo yung magtutulak. Hmm. Tulog pa ata. Kaya dapat yung tulog na yun. Tapos, so, pagkukulin natin to. Pag. Tingnan kayo sa ang prank ko kasi yung... Yun. Ito. Hindi ko alam. May naman niya ako 500 yun eh. Ligar tayo, tas. Oh, okay. Ubus. Monster kill. Red and gold. Destroy the turret! Killing spree! Ooh. Thank you. もシューシュッがいい Victory!